እስቲ መርቋቸው ከአይንና ሲያውጣቸው ከእልልታው ጋራ ማሻላ በሏቸው አጣምሮ ያስልቃቸው ለፍሬ አብቃቸው ሙሃባ ባረከላ በሉት ተሳስባችሁ ኑሩ በመዋደድ ጥላ ዘመናት ይሻገር ማገሩ ማይላላ አዎ ምሳሌ አድርገው ትዳራችሁ ይጽና